Так, друзі, всім привіт! Давненько не виходили в ефір. Тільки що ми до обід убрали кабасика. І думаю, зніму вам відео, покажу, скільки осталось тюленей на щелях. І сьогодні у нас е, кругла дата тюленям ровно 7 місяців. Сьогодні 29 7 місяців. Покажу, хто остався. І тюльпан ще живий. Тюльпан жде своєї очереди. Ну, коротше, тюльпан ще живий. І також приїхав Саня. І, кстати, Саня приїхав, бо ви вже там пишете, треба готувати новий телефон. Не треба, Саня приїхав і з телефоном, і заряджений з бабом. З деньгами і з телефоном. А, типа приїжджаю без денег, ну, да. як сокол, да? Ну вони ж привикли, да, що ти завжди, як завжди. Откуда вони знають, навіть я її не Ну тоді ж ми знімали ті готи. <laughs> Коротше, Саня приїхав заряджений як торпеда. Та ну, покажи телефон, Сань. О, дивіться барабан який, страшно дивитися. Та обичний ключ. І це так. Скромненько він придурюється трошки. І покажу по ангару, тому що на все время не вистачає. Ми зараз тільки думаємо з понеділка зайнятися ангаром, а то ілі ріжемо, ілі те, ілі п'яте, ілі десяте, коротше, время не вистачає. Ну зараз Саня є, і якщо він поможе, то будемо, звісно, побыстрее діло піде. І так, тюлені. І поміряємо кашт... Этого, е, тюльпана, поміряємо, ви скажете, який в ньому вес. Я то примерно глазами бачу. Пошли, Санька, заходь. А ну. На. Я їм зараз підсиплю, щоб підсиплю, щоб вони этот, не кипішували. Ось, коротше, що в нас залишилося? У нас залишився е, тюльпан. Ось він тюльпанчик. Осталась одна дівчинка і і один кабанчик. Ну, коротше, два кабанчика і одна дівчинка. Тюльпан. Ну, а це просто кабанчик і та дівчинка. Який, от, от, друзі, раді інтересу, їм сьогодні сьогодні 29 їм сьогодні е, ровно. 7 місяців. Який вес? От вес, щоб ви потім сказали в своїх коментарях. А... Ну, а я, наскільки я бачу, це одне, а то, що спеціалісти дивляться, вони по замірам зразу скажуть. Ось у нас метр рулетка півтора метрова, ну тобто з нуля до півтора метра. Міряємо 7-місячник. Ми сьогодні обрали, ми не важили. Ну такий хороший. Ось міряємо тюльпана. А ну, Санька, держи. Ні, зараз спочатку об'єм, да, під лопатками, отак, під низом. Отак. Зараз. Все, все, бросай, бросай. Метр. Метр сорок. В об'ємі метр сорок. І зараз длина, щоб він вирівняв голову, поняв? І від двох до хвоста. І бачите, їх їх мало, небагато. І е, Какашки, де вони ходили в туалет, вже не вталкують, тому що, ну як вталкують, ну вже не так сильно, тому що їх мало. Як їх було більше, вони ж тут топтали. А так тут, да, тут ось, де вони сидять, сплять, тут чисто. Хорошо, ну а там, звісно, уголок. Ну і так, вон яма, ще одна треть пуста. Ну я так не точно, як зможу, так і замірюю. А ви вже, да, ось по хвостик, Сань. Не ложи руку, бо він злякається. Підожди. Щас я. А там уже плюс-мінус, бо ми не так, щоб щось це тут. Хай даже вирівня голову. Тюльпанчик, вирівняй голову. О, отак. О. Метр тридцять шесть. А скільки я казав в обхваті? Метр сорок. Да? Метр сорок Саня когда в обхвате? А? Метр сорок в обхваті на метр тридцять шесть. Ну хай плюс-мінус. Оце отакі ось і, у у 7 місяців. Ну, ну оцього поміряй для мене. Оцього? Більший? Ні, мені кажеться, тюльпан більший. Оце 7 місячний, так, тюльпанчик? 7 місячний ти мій. Тюльпана, морда молода, йому ще рости, рости. Я його рішив ще на пару місяців, хай побуде. Е, як я бачу, ну і от як я зараз бачу, скільки в ньому вес, в районі 200 кг. Так само і цей. Ну, може 190, 195, ну а так, в районі 200 кг. Свинка трошки менше, кіл 100. Ось вона біга, ну кіл 170-180. А ці в районі 200. 7 місяців, не 8. Як я вам і казав, 7 місяців, то і 6 місяців від корма, 200 е, кг це ну, це ні о чому. При правильному кормленні, при правильному підході, при правильному трьохпородному гібриді, от такий виход із ефок 7-місячний. Е, Всі мої підписчики прекрасно знають, скільки їм, що їм 7 місяців хто слідить з самого рождення. Ось їх осталось три штуки. Не знаю, по свинки прийму рішення, подивлюся, ось вона. А вже і петля починає бубніти. Подивлюся, така різвенька, хороша. А тюльпана хочу оставити. Може я навіть тюльпана оставлю і на селі, то я вже думав на кранях я його переведу, у мене там сарайка є для одного місця хватить. Ну, а цього уберемо. Ну, воно видно, ось. Ну про що річ? Ось тюльпан. І ти мій, дивіться, які в нього еті, часником шпигувати оці щоковини. І в них одна фішка, е, вони самі здорові такі, а головка маленька, головка як е, як у 50-кілограмового порося. Голови маленькі, а саме здорове. А то є сважуть голова більше, ніж пів свині, кричать, що не сходиться, тому що то свині такі. В свині в правильної якщо хороша е, генетика, головка маленька, щоб ви кормили свиню, а не голову. Ви з головою вже однієї толку немає. Ну, в, е, в, як прибутка. І в них в усіх головки маленькі. Ось він стоїть, дивіться, яка в нього головка. Покажи тюльпан, головку свою. Ну, взагалі, ось манюнька. Не знаю, на вид, якщо я отак одріжу тобі тюльпан, ну скільки? Ну, кіл сім. Маленька вона у нього. Як убогий. Да? Тюльпан. Тюльпана я остав, я його намічав, а також виводив один за одним, різав, а тюльпана я намічав все время, щоб не перепутати. Він саме такий волосатенький. Ну ось, дивіться, який, ну що тут балакать. Ось ось тюльпан. Ровно 7 місяців. Так що, хто там що розказує, учиться кормить і правильно підходить до свиноводства. Більшіших ми порізали. Були і більшіші, були і чуть-чуть меншіші. Ну, коротше, брали. Я єдине, що переживав, щоб тюльпана не вивезти, бо він в мене такий ручний. Ну і свинку оставив, кажу, віки, хай вже подивимося, може і покриємо. Вона ну, була мілкувата, її як купляли на свиноматок. Була мілкувата. Ну, а зараз пішла. А це просто якийсь опецик. Сашко, кстати, боїться свини. Тепер по ангару. Тікай. Так само, друзі. І тільки що мені дзвонив підписчик по запаху. Запаха, Саня, а ти от втікай, уже виходить. Ти як свіже ліцо, є е, запах, вонь отут. Немає. Запаха немає. Ну, я думаю, немає, тому що е, навозна ванна покрита пленкою жирною і постійно шахта відкрита. Двері ми закриваємо. Їх тут три штуки, їм тут не жарко. Ну так, да, хороші, хороші. Мені кажеться, цей більше, чим... Оцей більше, ніж тюльпан? Ну може. А вони даже там стоять, подивіться. А, він длинніший, так, да, виходить? І крупніший. Вони Може. два 7 місяців. Поганий результат, хороший. Ну, 7 місяців, а 6 ми кормимо, навіть менше 6, тому що там чи 35 днів вони були со свиноматкою. Тобто кормимо ми взагалі 5 місяців і 25 днів. Поки ми займалися Санєю то одним, то другим, то п'ятим, то десятим. І оце ж хочемо, ну опять Саня ж е, завтра уїжджає. Він приїхав, трошки поміг мені, а завтра уїжджає йому треба десь там на у Богодухов. Ну він каже, я завтра поїду утром, а в понеділок після обід, Да? Та до обід я буду. До обід він буде. Ну, до вечора. До вечора, так. Да. Тобто в понеділок він буде. В нього там свої эти, тірки, діла. Ну, треба, коротше, людині по ділам. І оце як він приїде, уже ми конкретно, однозначно займемося ангаром. Що по ангару? По ангару. Ми сьогодні був дощ і ми різали тут на щиту в ангарі. По ангару, як ви бачите, нічого задньої стіни так і нема, взагалі ми нічого не робили. Єдине, що я тут зробив, ну це ще до приїзду Сані, оцей там бурок, як я й хотів. Е, отут ми підшили потолок, це ми з вікою робили. Ну і теж обрамірував уголком. І хочу зараз заказати коричневий уголок, нездоровий зробити там, там і от там. Бо в мене коричневих маленьких уголків немає. Ну там 50 на 50. А так, по зерновій групі, що в мене осталось? Тут в мене було, хто повний, весь вагон забитий. Он вік покажи, весь вагон пустий повністю. Зерно склад, аж он до задньої стінки пустий. От рубей стоїть, мішків всім. Все, зерна тут нема. В гаражі було забито, нема. Тут було забито, нема. Зараз залишився повністю забитий той вагон, що я хочу робити мастерську, це будемо починати брати вже оттуда. А так, як я й казав, ось воно дробиться. Сидиш тут. Це нас Богдан в основному. Щас... Да, Богдан тут приходить, як допомагає, дробить, то тут сидить. Саня, іди сюди, посидимо. Присаджуйся. Отак ось. Воно там щось робиться, чи мішаємо, чи і це ось. Гості приїхали, сидять. Гостіває, Гостіває, так. Гостіває. Ну і так же ж, е, Саню, це будуть напишуть в коментарях. А де ж був Сашко? Як, Ну, що відвітить мені? Ну от в коментарях. В Харкові, ну де може бути. Коротше, в Харкові був, так? Да? Да, може райони розказати? Ні, просто ну, от напишуть, де був Сашко, що скільки його не було. Харкові. В Харкові був. Що він там Дальше робив? Харкова не виїжджав. Ні, ну напиши, що він там робив. Робив на роботі, так? Да? Ну робив, а то Робив на, там на роботі. Був в Харкові, робив на роботі. Зараз оце приїхав. Приїхав, ми хочемо, які в нас плани. Ангар закінчить із залівкою повністю, да? Да. Це він каже, приїду, тобі поможу, я теж приїхав допомогти. Закончить ангар, бо я сам не знаю, рук не вистачає сделать заливку повністю, ну, обшити оце шифером плоским внутрішні стіни, там метр 50 однизу, і ворота зробити. І також хочемо там забор поміняти. Ну то вже падає, да, з однієї сторони забор поміняти. Ну то вже потім, як це все саме основне зробимо. То потім коли впаде. Ні, ти чи не все. Ну як упаде, Сашко, собаки вибіжать. Та скоро. Та ні, ну він ще не впаде. Такий. Як впаде, тоді зробимо. Поки він стоїть. Ні, його треба зарані. Це вже три роки. Ну при чому? Вже все. Ситуація катастрофічна. да, І також треба попиляти. Эти, обзелы лежать, куча, треба попиляти. Так, пошли, Санька, по ангару покажемо. Так що, друзі, тут ось бачите, ось даже посиділи, полялякали, перекурили. Ось що я і робив. І, кстати, удобно, йде дощ, там дробиш, сидиш хорошо, да, Сань? Да, Сонце туди теж не попадає. Вода, якщо навіть тече з алейки, ось як сюди дійди, отсюди. Якщо е, вода, допустим, тече з криші і тече з алейки, вона туди взагалі не йде. Тут Саня тоді ще як ложив горку, повну Санька ти ложив. Він робив її зразу каскадом сюди. І вона так і уходить. Тобто не до дверей, не туди. Та воно видно по мокрому, да? що там все сухе іде. І також хочемо уголок і ще 20 е, на 20 двері обшити уголком. Ну отак. По ангару. По ангару. І е, всі дощі, все. Ну от, допустимо, якщо дощ, а різати треба. Мені чим хорошо. Я сюди сарая щілі вивів, щит кинув на щиту, туди-сюди обпалив соломкою, все як полагається, тут удобно. Дощ не дощ, хорошо різать. Хоча можна різати в бойні, але ну, боню, зараз же ж перша бойня, то як мастерська. Там зараз то топори робимо, то те, то те. І виходить, тут нічого ще й не зробили. Тут уже трава в ангарі пішла. У нас то ще не повне, я вже показав, брус є, це на внутрішню обшиву по трубам і плоский шифер. І а тут залишилося зашить нам. Листи є. Я вже все купив саморези, бо в мене закінчились саморези. Купив саморези, будемо коротше, це з понеділка зашивати. Якщо, якщо не буде ніяких форс-мажорів, да, Сань? А? Ні, ну то все в силі, правильно? З понеділка, якщо що, ми почнемо робити, я потім зніму ролик, коли вже він Санька приїде. А якщо не приїде? Та приїду, ну що ви мене вже якби Колись ти теж казав людям, я ж помню, все, я приїду, ну, я зняв ролик, як ти уїхав. І... Ми з Стасом двох заливали. Електричка колесо пробила. А в нього вийшло так. Тож люди знають, що оце ж я викинув, де ти обпалював соломою, а там вже два чоловіка. Так що нам готовить и телефончик, ну, картинка. <laughs> Ну, Смайлик. <laughs> Смайлик, да. Що телефона нема. Ну, коротше, приїде, зараз Саня вже все, серйозно взявся за голову, це ну, кромишу. Я її не відпускав. <laughs> Це кромишу, так взявся за голову і будемо будем робити. Ну тут небагато, по суті, так? Да? Та нормально, мені подобається. Да, і <laughs> Чим ти? Чим предыдущу. А той сарай, а ти не знав? ось? Ні, лучше, чим ото, що ми там на бойні. А. Ну да. Ну, коротше, отак, друзі. Так що показав якісь. Е, і виходить, що і время не було і ролики знімати. І сьогодні дуже, теж з утра вийшов, дощ йде, тут різати треба. Я і хотів зняти, я так хорошо сьогодні е, запікав його, що вже як почав лить воду, вода почти аж до до ферм доставала. Ой, вода, огонь до ферм. Ну, пшикнув так. Хотів показати, потім думаю, та ладно вже, хай потім слідуючий. І оце ж думаю, зараз поки заріжемо і поки буде переривчик, порізки, хай поки ті будуть, бо в нас зараз теж ожидаємо опороси почнуться. І ці, що будуть опороси, поросят не на продажу, а оставить собі забити щелевий повр, хоча б штук там 20. 30, щоб забити повністю щелевину нову партію. правильно це? Викачаємо, вимиємо, все зробимо, по, ну, повністю повимиваємо все, щоб е, підготувати для нової партії. Ну, коли цих оберемо. А тюльпана, я думаю, оцей маленький сарайку, ось у мене оцей маленький за обзьовами. Там для одного нормально. Ми туди отйом робили, порося, там корито здорове. І туди можна тюльпана хай теж в районі годіка поживе. Я думаю, в годік він буде більше 300 кг. Ну, зараз я на вид дивлюсь, ну ну 200 200 буде, да, Вік? В тюльпан. Ну скільки ти думаєш в тюльпан? Як буде врізати, зважу. Ні, ну примерно на глаз. Зараз. 195. 195. Ну в районі 200 видно. Ну Саню, ось скільки тобі, Сань? Та я. І кстати, скажіть, Саня похудав, приїхав худий. Прям неділю вже од'ївся. <coughs> Прям там вітрою заносило. Да, вже неділю він у нас. Ну ходи, то його, ті года він приїжджав повніше, а зараз, ну каже, роботи багато навалилось, не вспівав везде розрулювати. І То отож, там, то там, то да. там, то там, да, і воно їсти ніколи. Все в ділах та в, ді... <laughs> в ділах і в движеннях. Так що, друзі, отакі діла. Все, що могли, показали. Ролик маленький зняли. По новостям пробіглися, тюленів показали, що залишилося. А скільки їх було, я вже і не пам'ятаю цих тюленів. Всім, друзі, щасливо і всім пока.